картах Хуша Дзентара обозначает символ дурака или наивного человека. У этой карты есть э, свой номер, ноль. И есть э, огромнейшее значение Дурак может быть э, в понимании физического мира и как ваше общество смотрит на ваш путь. У каждого свой путь. И абсолютно должно быть никому не важно, э, что вы себя представляете на этом пути и как вы его проходите. Важно то, что вы его проходите, и важно, чтобы вы были уверены, что это путь именно ваш. Может быть, на этом пути, может быть, он не такой путь, как у всех. Может быть, на этом пути а, вас иногда, ну, я не знаю, на физике обманывают. А, но вы, может быть, э, наивны. И по существу, что я конкретно хочу вам передать, что путь дурака а, состоит, скажем так, путь этой карты, да, состоит понимание того, что да, можно быть э, наивным, можно быть дураком, но надо быть этим в своем чистом осознании. То есть эта карта именно говорит о чистом, эм, что ли, о чистой сущности, чистой осознанности, вплоть до вот такого наивного дурака. Э, если вы, если у вас есть какая-то проблема, идти по своему пути, вы глубоко внутри знаете, это ваш путь. И, допустим, ваше общество, в котором вы находитесь, не принимает этого пути. Все равно Найдите в себе силы идти именно по своей дороге. И только своя дорога может быть необычайно интересна, индивидуальна и насыщена именно теми событиями, которые Бог приготовил для вас. А чтобы вам было легче идти, я хочу вам дать эту медитацию. Все приготовились? Закрывайте глаза. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте, что сейчас вы стоите у закрытой двери. Откройте дверь. И войдите через нее. Пойдите в светлое помещение, колуба белого света. Сейчас в это помещение в центр опускается огромнейший луч света, который полностью наполняет это помещение. Попросите у этой энергии быть на своем пути. Пусть эта энергия выведет вас на свою дорогу. Войдите в этот луч Почувствуйте, как вам передают энергию ваши дороги. Слейтесь как бы с этой энергией воедино. Защитите себя от всех ваших сомнений, что вы идете именно по этому пути, от всех трудностей, светлым лучом, который полностью пронизывает вас и как купол закрывает вас от ваших сомнений, от мнения общества, от мнения других людей. Важен только ваш путь. Важно только ваше развитие. Наполнитесь этим светом и глубоко вдохнув себя, выдохнув, откройте глаза. Будьте всегда на вашей дороге и смело шагайте. Будьте иногда в чем-то наивны и позволяйте высшему миру совершать чудеса. С вами была Ольга Беме, Lightland. До новых встреч в нашем календаре. Пока!